Upper Part မှာ project video ဖိုင်ရင်းတစ်ဖိုင်က export ထုတ်ပြပါမယ်ဒါဟာဘယ် project ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် video ဖိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် export ထုတ်ပြီးတူတူပါပဲ export ထုတ်ရန်အတွက် host area ဘာတတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အရင်ဆုံး host area ဘာတတ်မှတ်ရန်အတွက်ကဆာကို home key ကိုနှိပ်၍အစမှာထားပါ host area ဘာရဲ့အစကို b ကိုနှိပ်ပါဗီဒီယိုရုပ်ကဲအဆုံးမှာကဆာကိုထားပေးပါ အဆုံးကိုဟုတ်ရပါတတ်မှတ်ဘူးကီးဘုတ်မှာအန်ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ရပါတတ်မှတ်ပြီးသွားပါပြီ export ထုတ်ရန်အတွက်ကီးဘုတ်မှာ control m ကိုနှိပ်ပါ အပုတ်မှုရဲ့ lossless ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး file size ကိုယူချယ်ပါ format ကိုမပြုပြင်ပါဘူး channel မှာဒီတစ်ခါကျွန်တော် video file တွေထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် RGB ပဲထားပေးပါ video file မထုတ်ဘူးစာတွေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် RGB alpha ကိုပြောင်းလဲထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာကိုဘာမှမပြုပြင်ပါဘူး okay ကိုနှိပ်ပါ output 2မှာ output 2ရဲ့ဒီနေရာလေးကို click နှစ်ချက်နှိပ်ရေးတိမ့်မဲ့နေရာရွေးချယ်ပေးပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့မှာ lesson 2ဆိုရေးလိုက်ပါမယ် စိတ်ကိုနှိပ်ပါအိတ်ဆွေးထုတ်ရန်အတွက် runner ကို click ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင် export ထုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆွေးထုတ်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်မိမိတို့ export ထုတ်ထားတဲ့နေရာလေးကတွားရောက်ဖွင့်ပေးပါတွေ့ပါပြီ lesson 2ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖွင့်ကြည့်ပါမယ် ဒါဟာ alpha ဘက်မှာ export ထုတ်နည်းပါ